Katkısını aracın içine koyacağız. Sıcak motor olması lazım. Yağın içine karıştırıyoruz iyice çalkaladıktan sonra aracın içerisine girdiği zaman e, çalışan parçaların arasına girip bilye görevi yapıyor ve motorun daha rahat çalışmasını sağlıyor. İstediğiniz kadar kaliteli yağ koyun motorun içerisinde bu bor madeninin yaptığı yağlamayı yapamıyor. Yağ motor yağı sıcaktan soğuktan etkileniyor ve aşınıyor ve eskiyor. Bu bor madeni hiçbir zaman için sıcaktan ve soğuktan etkilenmiyor ve aşınma durumu olmadığı için de yağın çalışan parçaların arasına giriyor ve bilye görevi yapıyor motora üstün bir rahatlık sağlıyor ve üstün koruma sağlıyor. Motorun çalışmasını, sesini azaltıyor ve gücünü artırıyor, yakıtını düşürüyor ve performansını artırıyor. Evet bu da depo yakıt katkısı. Bu da enjektörleri, sibobu, pistonu temizliyor ve mazotun yanma gücünü artırıyor. Yanmadan dolayı geriye kalan partiküller siboba, e, partikül filtreye yapışıyor ve tıkanıklık sağlıyor. Bu ürünü kattığımız takdirde böyle bir sorun olmuyor. Mazotun yanma gücünü artırıyor ve sibobun etrafındaki injektörün üzerindeki ve injektörün uçlarındaki pislikleri temizliyor ve oradaki tıkanıklıkları önlüyor. Partikül filtreniz tıkanmıyor, sıkışıklık sallam, e, sağlamıyor ve ager fentiliniz daha rahat çalışmaya başlıyor. Bu ürünler internette satılıyor, eBay'de de satılıyor. Yukarıda link var. Linke tıkladığınız takdirde direkt bu ürünlere bağlanıyorsunuz. Evet bu ürünleri koyduktan sonra da şöyle bir turluyoruz ki iyice yağlama sağlasın ve motoru komple koruma altına alsın diye.